Goeienaand Revolusie en baie welkom. Dit is so groot voorreg om jou weer saam met ons te hê en waar ons digitaal kan kerkhou. Ons weet omdat ons uh, op 'n ander manier kerk hou, maak dit nie 'n verskil in ons roeping nie en daarom is dit belangrik dat ons nog steeds almal hier saam moet wees. Net 'n paar dingetjies wat ek met jou wil deel voordat ons vanaand se boodskap inspring. Die eerste daarvan is dat onthou asseblief om ons kommunikasiekanale dop te hou, veral ons Revolusie MPG YouTube kanaal. Jy is so welkom om daar 'n paar podcasts te gaan kyk en hopelik sal dit jou ook versterk of vir jou 'n paar vrae antwoord op wat jy het oor geloof en sommer net dinge in die wêreld. As jy wil hê ons enigiets moet daar bylas of enige vrae wat jy het, kan jy met ons in kontak tree. En dit is ook vir ons baie belangrik dat jy sal interaktief betrokke bly by 'n klein groep. Ons het begin om Zoom klein groepe te hou en ehm um, as jy nog nie in 'n groep ingeskakel is nie, asseblief laat weet ons dat ons jou wel kan inskakel. Die Zoom klein groepe vind plaas sonnaande en dit sal vir ons lekker wees om jou daar ook te sien sodat ons jou kan ondersteun. As jy enige gevoelens ervaar in hierdie tyd en jy voel jy gaan deur 'n moeilike tyd, is ons daar vir jou en ons wil graag daar wees vir jou. Onthou ook omdat ons roeping nie verander en ons kerkwees nie verander in in hierdie tyd nie, is dit belangrik dat ons ook natuurlik nog sal finansiël gee. En daarom sal jy sien dat die Zapper kode en die bankbesonderhede van die gemeente is nou op die skerm en jy is baie welkom om die Here ook so aan te hou loof en prys en dien in so 'n tyd. So kom ons gee ook ons offergawes. Ek het genoem van die Revolusie MPG kanaal. Julle moet asseblief daartoe gaan vir ons vir ons podcasts en uh, kom ons geniet die boodskappe. Kom ons weer saam kerk. Vanaand gesels ons 'n bietjie oor dealing with devastating emotions. En ons gaan so 'n bietjie praat oor wat is die goed wat ons onderkry in die lewe en emosies wat ons wat soms maar net baie keer oor ons spoel en van 'n kant af kom wat ons nie altyd weet hoe om dit te hanteer nie. Maar voordat ons begin, kom ons eh, sluit ons oë en bid ons net saam. Here, dit is vir ons so belangrik om u woord te leer en te verstaan. Dankie dat ons kan meer daaruit leer. En Here, ons leef nie in 'n wêreld wat altyd vir ons maklik is nie, maar ons weet u u kom gee vir ons ook die krag om om in hierdie wêreld deur te navigate met met moeilike situasies. Heilige Gees, kom seën ook nou wat ons gaan leer uit u woord uit en dat ons sal weet dat u dit op elkeen van ons harte wil kom kom graweer. Dankie dat ons weet u is ook hier, u is betrokke, u is by elkeen van ons daar waar ons is in ons huise en daar waar ons saam kan kerk hou. Ons loof en ons prys u naam daarvoor. Amen. So as ons gesels oor dealing with devastating emotions, dan is daar twee goed wat ek vanaand met jou wil deel wat twee van die emosies is wat my in my lewe al die meeste onder gekry het. Nou hierdie twee emosies is seker die slegste menslike emosies wat 'n mens kan ervaar en, en ons weet dit kom by elke persoon voor. Dit is nie iets wat jy noodwendig net kan kan kan kan wegdoen mee nie. Ehm um, dis om amper onmoontlik om om 'n deure lewe te gaan wat wat dit 'n mens glad nie plan nie. Die eerste een van hierdie twee wat ek wil hê ons oor moet gesels vanaand is is jaloesie of in die Engels sê dit vir my so mooi envy. Uh die Engelse woord jealousy word ook gebruik maar maar envy is vir my uh, is my uh, is my is 'n sterker woord want want hierdie is een van die emosies waarin daar geen upside is nie. Daar is nie 'n 'n positiewe voor nie. Dit het geen positiewe effek op jou lewe nie. Daar is geen manier hoe jy um deur hierdie ding enigiets positief of goed daar kan uithaal nie. Wat gebeur as ons as ons as ons as ons envy ervaar? As ons onsself vergelyk met ander mense, dan eh, of ons ons ons ons kyk na ander mense en ons begin jaloers raak, dan gebeur daar een van twee goed. Jy raak of jy arrogant want jy kom agter dat jy is dalk beter of groter of sterker of nicer of ouliker of of of meer talentvol in hierdie een aspek van jou lewe of jy het meer geld of jy's meer suksesvol. Of aan die ander kant maak dit jou dalk depressief want jy kom agter dat jy nooit daarby sal uitkom nie soos wat dit met sekere mense gaan nie. Dat jy nooit miskien die baar wat jy vir jouself stel of wat ander mense of die wêreld vir jou stel, by sal uitkom nie. Uh Salomo, wat die tweede wysste mens in die geskiedenis van die wêreld was na Jesus, skryf ons hieroor in Spreuke. En ek wil hê ons moet hierdie teks saam lees. Hy sê in, in Spreuke 14 vers 30 dan sê hy envy rots the bones in die NIV vertaling. In die Afrikaanse vertaling sê dit 'n kalm gemoed hou die liggaam gesond, maar hartstog vreet 'n mens op en ek het juist die Engelse vertaling gekies want want hy praat daarvan envy. Nou baie van ons is in situasies waar ons onsself met ander mense vergelyk en dan is ons baie keer jaloers. Ons is, ons ons ervaar daai menslike emosie wat dit vir ons moeilik maak om om om ons eie prestasie of ons eie suksesse in die lewe te kan vier of te kan geniet. Daar is eintlik geen wen nie want jy kom agter dat niks wat jy doen voel dalk vir jou goed genoeg nie. En dan gaan hierdie emosie baie keer ma baie maklik oor in in in in 'n depressie. Jy voel baie keer jy jy jy jy voel depressief want want jy sal nooit weet soos wat iemand anders se lewe dalk lyk nie dit ek het ook net nog gesê dit is altyd 'n attention to manage. Dit gaan nooit noodwendig weggaan in jou lewe nie. Want ons is menslik, ons is ons is sondig, ons ons vergelyk onsself maklik met ander, maar maar dit is ook waar Salomo praat. Want as hy verder gaan in 'n in 'n ander gedeelte wat hy ook geskryf het in Prediker, Prediker 4 vers 4, dan dan kom gee hy vir ons so 'n bietjie 'n 'n tipe van 'n oplossing hieroor. Maar hy sê eers wat gebeur ook as ons dit doen. Hy sê in vers 4, ek het gesien dat al die moeite wat mense doen vir sukses uit onderlinge afguns kom ook hier kom dit tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. So hy noem letterlik hierdie sukses of hierdie jaloesie jaag of of onsself heeltyd vergelyk met ander mense noem hy 'n gejaag na wind. Daar's nie 'n wen nie. Jy gaan hom nooit vang nie. Jy gaan nooit iets daaruit enige satisfaksie daaruit kry nie, want jy gaan altyd net voel jy kort meer of beter. En en ek dink enige ir in die lewe is 'n is 'n probleem, nê? Nee? As jy 'n ir in jou lewe begin sit soos mooier, beter, vinniger, populêrer, ek weet nie wat se daai woord nie, meer populêr. As jy enigiets van daai in jou lewe sit, dan kan jaloesie baie maklik inkruip en dit is chasing after the wind, né? Nee? Die 'n gejaag na wind. Want ons gaan nooit daai satisfaksie kry nie. En dan kom Paulus en hy gee die oplossing in vers 5 van Prediker 4 en dan sê hy daarso: "Fools fold their hands and ruin themselves." Better one hand full with tranquility than two hands full with toil and chasing after the wind. Wat sê hy eintlik hierso? En dis die tweede emosie waarby ons wil kom. Die eerste een is envy en die tweede een is om nie genoeg te voel of nie genoeg te wees nie. Dis eintlik dissatisfaction. Want ons kom agter dat as ons hierdie twee goeie saam in ons lewe het, is dit 'n recipe vir disaster. Want as ons onsself met ander mense vergelyk, dan is ons altyd onvergenoegd. En hieso sê Salomo vir ons, ek sal eerder een hand hê en tevrede mee wees met wat ek het as wat ek twee hande vol het en ek soek altyd meer en meer en meer. Want om in die wêreld se sukses na te jaag, gaan jy altyd dissatisfied wees. Want daar gaan altyd iemand wees wat beter is, daar gaan altyd iemand wees wat mooier is, daar gaan altyd iemand wees wat in jou of in die wêreld se oë meer suksesvol is. En dis 'n baie gevaarlike plek om op te wees. Dis 'n plek waar waar waar jy nie die mens kan wees wat die Here wou gehad het jy moet wees nie. Hy hy kom sê vir ons dat hy het jou gemaak soos wat jy is en om die beste weergawe van jouself te wees en om jou gawes en jou talente wat hy vir jou gegee het te ontgin, dit is die manier hoe om met hierdie gedagtes en met hierdie gevoelens te deel. 'n Tweede oplossing wat ek dink baie prakties is en wat in my lewe al 'n groot rol gespeel het, is juis wat wat in 2 Korintiërs 4, ag 2 Korintiërs 10 vers 5 voorkom. En dan skryf Paulus daarso baie mooi: Elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word, Ons neem elke gedagte gevange en ons maak dit aan Christus gehoorsaam. Want daai gedagtes gaan soms oor jou spoel. Jy gaan baie keer voel asof jy nie genoeg is nie. Jy gaan baie keer voel asof ander mense die beste is en beter as jy is. Jy gaan ook baie keer voel as jy na sosiale netwerke kyk dat jy jy jy jy jy het nie soveel likes nie, jy het nie soveel followers nie. Die wêreld en die wêreld se oë is jy dalk nie so belangrik nie. En is dit nie hoekom baie van ons baie keer voel ons te breek nodig van sosiale netwerke nie? Is dit nie hoekom ons 'n breek nodig het baie keer van van van mense nie? Want die tweede uh, emosie waarvan ons praat van om dissatisfied te wees met onsself gaan juist daaroor omdat ons onsself vergelyk aan die opinies van ander mense. En ek wil jou vanaand uitdaag om daai van jou skouers af te gooi en die las ligter te maak wat oor wat op jou lewe druk. Dat jy regtig sal besef dat dit gaan nie oor wat mense van jou dink nie, dit gaan oor wat die Here van jou dink. En daarom sê 2 Korintiërs 10 vers 5 vir ons baie mooi dat ons hierdie gedagtes wat die vyand of die wêreld in ons of onsself in ons in ons koppe kom plaas, gevange moet neem en dit vir hom moet gee. En ek weet nie van jou nie, maar ek voel baie keer asof ek nie asof ek nie die mas opkom nie, asof ek nie goed genoeg is nie. En die Here het vir ons 'n antwoord hierin. Hy wil nie hê dat hierdie goedes met ons gedagtes bepaal nie. Hy wil nie hierdie goedes met jou lewe bepaal en met jou lewe oorneem nie, want dit is nie 'n baie gesonde plek om in te om om op te wees nie. En as er enigiets is wat ek wil hê jy moet onthou van vanaand, wil ek hê jy moet onthou dat jy nog steeds sal leef vir die ordens of one. Dat jy sal leef soos wat die Here wil hê jy moet leef en dat jy aan hom wil gehoorsaam wees en dat jy hom wil gelukkig maak en nie net ander mense deeltyd wil gelukkig maak nie, want elke mens gaan iets anders van jou verwag en dis ook nie 'n manier om te lewe nie. Mag jy geseënde tyd hê en mag die Here ons ook in ons seën waar ons in ons klein groepe bymekaar kom en uh ons hoop dis regtig vir jou hierdie is regtig vir jou iets wat jy saam kan dra en wat jou lewe ook op 'n beter plek gaan gaan los. Baie dankie.